туздардын гидролизи туздарды аныктоо үчүн индикаторлорду пайдаланабыз лакмус менен натрийдин хлориди нейралдуу эритме ошол себептүү улакмустан эритменин өңү өзгөргөн жок алюминийдин хлориди лакмустан түсү өзгөрөт эритменин индикатордун өңүнүн өзгөрүшү эритменин кычкыл экенин далилдейт натрийдин карбонаты да лакмустан өңү өзгөрөт бул эритменин чөйрөсү жегиш чөйрөнү пайда кылды кээ бир туздарды башка туздардын эритмелеринен алса болбойт алюминийдин хлориди калийдин сульфиди менен сууда аракеттенишип алюминийдин гидроксиди чөкмө болуп күкүрттүү суутек газ болуп бөлүнүп эритмеде калийдин хлориди калат